воды Стала на краю Мы его тени То ли скалится То ли жмурится Полетела вдруг Вдоль по улице Неизвестно что Ветром унесло мосты смеется вновь, я а думал, нет Неизвестно что страну низкую, может не было вовсе ничего. of your soul.